В София гостува Маджарския национален футболен отбор за едно състезание с българския, което се произведе на игрище Юнак и завърши с 4 на 2 за гостите. Състезанието започва с много живо темпо. Редко игрище Юнак е виждало така многобройна и така възторжена публика. Мадярите са истински майстори на футбола и справо претендират за европейското футболно първенство. Но и българските спортисти, окриляни от непобедимия български дух, се показват достойни противници. Мрежата на гостите е вече разтърсена от топката. Гол за България!